Aliviu Dragnea PSD Tantenenene Aliviu Dragnea PSD Tantenenene Aliviu Dragnea PSD Îți era dor de Liviu Dragnea? Lui era foarte dor de tine și mai ales de banii tăi pe care i-a furat. Îi era dor să se bucure de ei în tihnă la un meci nocturn de tenis, pe moșia din Alexandria, la o știucă cu Grindeanu, pe insula Belina, la o bucă de adolescentă în vila de la Mamaia, micuțul de el, autoproclamatul deținut politic, a declarat că sănătatea lui a avut de suferit în condițiile din închisoare. Adică nu i-a plăcut să stea într-o cameră de 15 metri pătrați, fără aer condiționat, uitându-se la un televizor cu tub și cu ecranul mic, precum 60% din populația României, precum majoritatea celor care l-au votat, da socialistule democrat, naționalist, anti-european, condițiile de trai pe care tu le consideri a fi normale în casa ta de chirpici și în apartamentul înghesuit și mucegăit al copiilor tăi, nu sunt îndeajuns de bune pentru liderul tău, Liviu Dragnea. Nu îi dăunează la sănătate, sărăcuțul de el. A fost vânat, acuzat pe nedrept. El e un om sufletist, care se gândește la românul de rând, în timp ce își fute gagica de 20 de ani cu undița de 10.000 de euro, atunci se gândește la tine, fix la tine, la scrisorile pe care le-ai scris tu cât timp era în pușcărie, la comentariile tale de susținere lăsate pe Facebook lui Codrin Ștefănescu, sinistru ăla care și-a ratat cariera de actor putând interpreta cu ușurință mădularul lui King Kong dacă și-ar lăsa barbă. Băi omule, tu ești sănătos la cap? Cum poți mă să-l iubești tocmai pe ăla care a vrut să legalizeze furtul din banii tăi? Înțeleg dacă ți iese și ție ceva. Ok, ești hoț, complice, we get it. E normal să-i trimiți mesaje de susținere, Bă, dar cât de autodistructiv să fii, mă, să plângi, fără interes, după unul care a făcut 2 ani de pârnaie, pentru că s-a pișat pe democrație. Adică pe chestia aia mișto, care îți permite să-ți alegi singur conducătorii, a adus cu japca la vot și vii și morți. Iar când nici așa n-au fost destui, au mai pus chiar el buletine în urnă. Apoi a fost condamnat în procesul angajărilor de la protecția copilului Tellerman. A angajat secretare pentru partid pe bani publici, pe banii destinați copiilor, mă bovină dementă și mai are una care urmează să îi se prescrie la cât de bine se mișcă justiția în România constituire de grup infracțional organizat, deturnare de fonduri europene și abuz în serviciu, Liviu Dragnea e acuzat că a obținut foloase necuvenite din diverse contracte publice acordate societății Teldrum. A păgubit statul cu doar 27 de milioane de euro. Băi, imbecilule, tu realizezi cât înseamnă asta? Tu te tăvălești pe jos de foame! Cu 100 de mii de euro ai putea să mănânci 50 de ani, mă! Ăsta a furat de 270 de ori mai mult! Într-un singur dosar mănâncă tot satul tău timp de 50 de ani din ce a furat căcatul ăsta, mă! De fapt, cred că de asta îl și iubești, că e un târg bun, nu? fur milioane de euro, mergi unul, unu sau doi ani la Bulău și apoi ieși ca să te bucuri de ei. De fapt, el e un fel de model pentru copiii tăi. Tocmai de aceea sistemul punitiv ar trebui să țină cont și de cât căcat ai furat, dar nu așa cum a vrut el, Dragnea, în 2017, dacă fur sub o anumită sumă să pleci liber. Vezi în colțul din dreapta sus că am făcut un video și despre asta. Îl găsești și în descriere. Nu, frate, dacă fur peste o anumită sumă, trebuie să stai la bulău direct proporțional cu suma furată. Păi cum să comparăm noi ce a făcut Dragnea cu un caz simplu de furt calificat? Poate primi până la 10 ani de închisoare, depinde de ce obiecte fură. Încelăciune! Adică să păcălești un prost să-ți dea bani, de obicei pe net. Cam ce-a făcut și Dragnea, numai că la o scară mult mai mică. Poți primi 5 ani de bulău, evaziune fiscală, adică să nu-ți plătești taxele. Preferata polițiștilor locali, spaima babelor cu pătrunjel. Baba cu pătrunjel poate primi 8 ani de pușcărie, Poate Dragnea are susținători și printre bătrânii care vând zarzavaturi fără permis. Luați aminte, voi că păgubiți statul cu 50 de bani pe legătură, puteți primi pedepse mai mari decât idolul vostru care a păgubit statul cu peste 30 de milioane de euro. Dacă te joci cu artificiile, da frate, dacă îți bași pognitori în gură la petreceri, poți lua un an de pușcărie ce zici de asta? Faci jumate cât a făcut Dragnea, care a lăsat protecția copilului din Alexandria fără bani și a scos morții la votare. Dacă îți arăți cocoșul păsărica sau ce ai tu acolo în public, ți-o iei, perversule, ultraj contra bunelor moravuri. doi ani, la fel ca Dragnea. Dacă faci scandal în public, fiindcă nu ți se pare normal ca un hoț care a furat peste 30 de milioane de euro de la stat să fie eliberat după doar 2 ani. Tulburi liniștea publică și ei ghici cât? Tot 2 ani, ca tata Liviu. Păi să nu-ți placă România, Auzind astea, nu te motivează să rămâi aici ca să plătești taxe în continuare? Să se bucure Dragnea de banii tăi? Susținătorule înfocat, meriți ceea ce primești. Tragedia e că mai sunt și alții în țara asta care poate nu merită, dar ei sunt doar o voce care se aude doar în surdină Majoritatea oamenilor din țara asta nu vor schimbare, nu cu adevărat, ei sunt ok așa, că în lipsă de alte modele de succes, Liviu Dragnea și alții ca el reprezintă o strălucire de speranță că și copiilor analfabeți și inapți vor avea succes în viață. România, țara tuturor posibilităților, visul american mioritic.